Nin ye wele wele kan ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛ lajɛlen ma dinɛ mabɔbɔ dinɛ na taabolo mabɔ taabolo la siya mabɔ siyala kan mabɔ kan na cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛn ma aw minnu bɛ bamakɔna dafɛrɛ yɔrɔ la ani aw minnu bɛ aw yɛrɛ ye mɔgɔhamidse fana ha hama ale ka hakililaw lafasali la hala minnu bɛ tali kɛ mali ani malidenw an ka danbebe An ka hɔrɔnya lafiya ani bɛsigi bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ cogo min aw minnu b'a yɛrɛ ye bolo ka wala lafasali hkumu kɔnɔna na nin ye weleele daga ye ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛ lajɛlen ma weleele daga in a bɔra jɛkulu min yɔrɔ ka lase aw ma o de ye jɛkulu tɔgɔ ye ko boli ka yɛlɛta mali kunmabɔ la ani a baara kɛ ɲɔgɔn faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu caman a ka ca ni jɛkulu bi ni kɔ ye jɛkulu min kɔnɔ ni yɔrɔolutɔn b'a la o n'a ɲɔgɔn caman olu bɛ nin wele wele dankɛ ni yɔrɔ siritigɛ bu ye o ka yamaruyaya de ye ka aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko jumadon ni ala y ye o jira an na desanmuru kalo tile tan san ba fila ani mugan2 kelen ka bɛ nɛgɛ ka ye tan ani naani waati ma n'o ye kazɛeri ye n'a bɛ bɛ jumada u la tile duuru ma san ba kelen ani kɛmɛ naani ani bi ni saba ma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ bufari de laɛnɛ pananasi la lajɛ belebele bɛ yen nɔ lajɛ min n'a bɛ tali kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin fanga furakɛtɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma yaasa dɔ bɛ se ka fara u ka waati ka cogo min na yaasa ka dɔn k'a fɔ ko malidenw b'u kɔ u ni malidenw bɛ ɲɔgɔn fɛ a k'a dɔn k'a fɔ lajɛ belebele bɛ o de labɛnnen don se mɔgɔ fɛ lajɛ min kɔnɔna na mɔgɔw hakili b'a la k'a fɔ ko u bɛna na ɲg ta ka ɲɛsin mali ma oumu kɔnɔna na Nin wulikajɔ belebeleba in bɛna kɛ yaasa ni sera o mɔgɔ kɛra ɲg tafe ka ɲɛsin mali ma yaasa an ka yɛrɛ k'a fɔ o ɲg ninnu an tɛ j n'a ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko fanga fcɛ fanga ɲɛmɔgɔ malidenw b'u kɔ wa malidenw b'u ka bila la u ni malidenw bɛ hala kelen na an bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min jumadon disamurukalo tile tan san 2 fila ani mugan ani kelen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bufarilen nɛnɛɛnɛsi la salifana salieli kɔfɛ n'o ye kasɛeri ye an ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ walasasa k' an ka dɛmɛ ani dɛmɛ dɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin fangaurancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ka hakiliji alisa k'a fɔ ni lajɛ belebeleba min na kɛ a labɛnna jɛkulu min fɛ a jɛkulu tɔgɔ ye ko bu ye ka yeyita mali kunmabɔ la a n'a baara kɛ ɲɔgɔn o la an ma ladɔnya k'a fɔ n'a ye wele wele kan mɛn yɔrɔ wɛrɛw la k'a fɔ k'a ka taa yɔrɔ wɛrɛ min ni bolofarilɛn ni pansi tɛ kelen ye a k'a dɔn k'a fɔ o tɛ bue ka weleelekan ye bo ye yamaruya di min na ani bu bɛ weleele kɛ ka ɲɛsin bɔ min ma o bɔ jama fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ bolofaden lɛnɛ pananasi de la min n'a bɛ kɛ jumadon de samurukalo tile tan san ba fila ani m kelen katozri waati an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen fasojɔ kɛnɛ n'o ye bolofaden lɛnɛ pananase